sonhos. Hoje fica mais vídeo. Gente, muito bom. A gente, a gente continua prescrição. A gente vai tomando prescrição. descrição Vai ser Tchau, sombra. Você vai. Meu Deus! Gente, eu tenho. 10 Bella qui buscar o limpo. Chama. Aqui eu não vou nem pagar sua Gente, última parte. Só que não, a gente vai ter temporada 2. Se preparem para ter. Tchau, vizinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi nossa, cara, cara acorda. Ah. É só são sonhos. Ei! Gente, que tava muito boa a série o dois vai ser descobrindo Então, mais um vídeo Hoje a gente pra você terminar o jogo. Então, espero que vocês gostaram do vídeo. E esse o final da série. Gente, vamos lá.